madeira, larradeira, deu madeira e pediu lá para que você quer, quer pôr em pintado do boi. Ora, põe leve. É. Aí trazia um paletó branco, aí arrumava três galões, três paletó brancos. Aí botava uma, uma fita larga na loja dos Marquinhos ali tinha é onde é o Banco do Nordeste, tinha tudo para vender, né? Comprava uma, uma fita da largura assim da minha mão aqui, ela botava faixa azul, outro vermelho, outra verde, aqui do, do paletó para anda, né? ficar aqui. Aí botava uma estrela, estrela e aí botava, fazia um castelo de, de papelão luminoso, né? Aí com aqueles frisozinhos com uma feitinha de leilão. Porque eu vi no Limeiro do Norte o castelo fez todinho mais é de papel luminoso, mas não tem aquele friso, é até mais bonito. Eu vi lá a minha, a minha Vitória fez um castelo bonito, cantando a cabeça de Rolinho Ferrado. Teve é, outro, o, você falou aí em nome de algumas pessoas que ajudavam. Na, na época assim, o pessoal brincava o boi, quais eram as principais casas que vocês dançavam lá na granja? Quem mais gostava do boi é, mesmo? Ah, é a casa que, que tinha mais convite e era fã do Bumba Meu Boi de Ganha era é o Daniel. Daniel Lopes, o, o feitor da Chiaché. A primeira casa. Segundo final de manhã domingo, lá na rua do Piauí. Então nós ia pra lá. Depois nós ia José Moreira. Depois nós ia pro Rio Moreira na Santa Rosa, lá que era bom nome, estava até bem feito. Uhum. Eu roubou boi aí, o pé no bairro lá e botava oito estupas na sala, ficava liso, e é, o cimento parecia pirâmide. Aí meti o pé no barro até bem cedo, então a gente embora bem cedo, todo mundo. Todo mundo. Já tomava banho no rio lá no caminho e aí embora. A gente queríamos tomar um pobre doido, nós não nada do café, e nós estávamos no rio. Se lixeando, se ferendo. Ah, bebia, rapaz, eu não bebia não, eu nunca bebi não. Eu tomava finado. Assim, e aí em casa é, tinha um ideia da, da jandaíra que eu tomava com cebola branca. E aí minha voz nunca fiquei rouco. Ah. Nossa, mas não fica rouco, tanto não fica rouco, nunca. Rapaz, se você instrumento na casa, como é que não fica rouco? Lá no, no, lá, que matava um couro. Ih, era não faturou muito. Ninguém está em dúvida o saco de farinha, né? Tá o sol o está aberto, está a carne está em cima e o pau comendo o farinha. Era o jantar de lá para todo mundo. Quem chegar, consumia carne de porco assado. Ele era bom demais. Aí brincar o boi, depois dançar tá até bem cedo. A gente gosta bem cedo. Uhum. Ficava finalizando 7 horas. Quer dizer que o boi, além de ter o boi, também tinha a festa é, dançante, o forró. Depois, quando terminava, a terminava. boi era só primeiro. de morador gente aqui da né? e tinha um né? desconfiança. Mas, Seja é, outro. Aí vocês começaram a dançar quando o boi? Hum? É, o boi começava a dançar em dezembro, é de é, novembro? É, no dia 8 de dezembro é, a gente começava o ensaio. Ah, dia 8 de? Dezembro. Hum. Aí no dia 24 de dezembro nós saímos, que era o resto de Natal. Ah, então vocês saíram dia 24 até o dia 6? Até o dia 6 de janeiro, nós ia pra, pra casa do Daniel hum. ou com chuva ou sem chuva. Lá tinha um jantar, ou então um coquetel de bolo muito grande para tá todo mundo de bolo. Uhum. E ele dá pra garra. Agora o dinheiro mesmo. 10 mil reais, vamos pagar mais caro uhum. era 10 mil reais. Uhum. Onde era mais barato, 5. Uhum. mil reais. Aí juntando, juntando, no dia da matança, às vezes tinha uns 400 mil reais. Mil reais, né? Um Cruzeiro nem real, né? Cruzeiro nem real nessa época eu limpava, né? Era mil reais. Eu só não alcancei o vintém, né? O Vintém eu não alcancei. Né? Eu vi o vintém, mas não se valesse mais nada. Minha avó tinha, ela vendia um doce ela vendia umas coisas em casa e tinha uma lata cheia de vintém, ela vendia tudo e cor, isso tudo era ouro. Eles fizeram anel. Eles não tinham era de ouro naquela época. Tempo do rei. É, aí na matança do boi, onde é que vocês matavam o boi antigamente? Era preferido na casa do Macedo, na estação, na estação. Então nos remédios, nas remédios lá na rua, na rua do conjunto Elias Arruda, que rua é que já aqui na Farinha, nas remédios, lá tem, né? ou então na rua escura. Ali no lado. Por último, os últimos boi que eu fiz na matança foi no, no Yarapude ali do tá, Chapéu é da uhum. Foi um recanto fizemos fizemos E aí o dinheiro que era arrecadado na brincadeira, o mestre lá e dividia com todo mundo? A matança era hoje, quando era de manhã ele, ele, ele trocava e se dividia com todos. Tirava o do mestre e pagava os componentes. Né? E ninguém não reclamar, saia tudo alegre, porque dinheiro ele gastava só o as brincadeiras. E as roupas do boi, quem que pagava as roupas? Era doação, patrocínio, ou cada não, brincante fazia a sua roupa? Naquela época não existia patrocínio, claro. Existia patrocínio assim, como eu estava dizendo uhum. aqui. A pessoa era galante, e aí as mulheres dele pediu aquele ah. cidadão aí na, na granja, paletó branco, me paletó, calça branca. Aí eles mesmo compravam a fita uhum. e faziam o castelo de papelão muito bem feito, é. com papelão no meio. Um Mas cada brincante cuidava da sua da fantasia, da é, sua roupa. não tinha nada pra dar pra ninguém não. Era, é. era só a mesma brincadeira que pagava né? E aí era tudo por amor à família, tinha futebol, tudo por amor à família. Não, tinha como hoje não, hoje não. Assim, é, eu vou, mas está muito ruim, estou dando nada, eu... não dá certo não, eu vou trabalhar, hoje não vou não. Pronto, aí já descontrola porque só dá certo se for tudo junto. Porque o ensaio dele não precisa ser contínuo, basta prestar atenção curva com bem. O aluno estuda de segunda a sexta. Ele tira apenas só dois dias para ensaiar. É sábado ou então ele, e é porque que ele vai estudar, é sábado e domingo. Aí ele sai entrosado, né? Dois, sábado e domingo. Seu João, você começou a brincar quantos anos assim meio que você lembra? Começou a. É, nada, eu comecei a brincar mesmo propriamente afetivo, com idade de 10 anos, nasci em 1932. Eu, nesse aí, no meu nascimento eu não fosse, né? Foi de 40 e oito para cá. Aí quando foi em 92 eu fiz o programa no Rabino Mais do Santo e a Silvina. E o doutor Ozia, né? Ali no Aí depois do programa aí nós nós tá tomou de conta, aí nós ficamos fazendo. Mas não tinha esperança de receber nada da Secult, né? Nem do CSE. Aí depois foi criar a lei da SECUS, que não tem tempo de secretaria a gente. Aí eu fui me contemplar lá em Rotas, né, naquela época. Aí eu fiquei passando a ganhar a bolsa, né? Agora já com quantos tempos do carro depois? E o que ela contou de 92 pra cá, mais de 92 é não tempo, porque de criança já brincava com 10 anos, né? Mas é mas difícil não, era o dom que eu queria. Se quiser domingo lá para casa, me ensinar a cantar a, a cantiga do boi. E ele foi o profissional, foi o mestre da artista, Zé Domingos. Era o avô do, do preto marchante. Lá para cá toda tarde me ensinar o boi. E eu estava numa fase boa, escrevendo, escrevendo tudo, e aí ficava cantando, meu boi, um novinho um uns 10 anos, 12 anos eu estava cantando ele todinho, aí fazia mais um menino, um boinho. Eles faziam lá o boi de verdade e o boi de criança. De criança. É.